မိမိအုပ်ချုပ်တဲ့နေရာမှာခေါင်းဆောင်လုပ်နေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေကိုသူ့ဘက်ကနေပြီးတော့နိုင်ထက်စီးနှင်းမှု မပြုဘူးအနိုင်ကျင့်ကိုကြနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးတွေကိုသတိထားပါဘစ်မလ္လာဟ်ရ်ရဟ်မာနရ်ရဟီမ် الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله حديث لاي باري ဒီတစ်ပတ်ဟာဒီစ်မြဝင်းကဏ္ဍမှာကျွန်တော်အနေနဲ့မတရားညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရတဲ့သူရဲ့စုသူအားကိုအလောရှင်မြတ်ကမုတ်ချလက်ခံမယ်ဆိုတဲ့ဟာဒီစ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာဒီစ်တော်မြတ်ကိုတာဝကာကြီးအဗ္ဒူလာဘင်အဘာစ်ရဒီအလ္လာဟူတလာအန်ကဆင့်ပြန်ထားပါတယ်တမန်မြတ်ကြီးမုဟမ္မဒ်မုစတာဖာဆလ္လာလဟူအလိဝဆလမ်ကတာဝကာကြီးမူအာဇ်ဘင်ဂျဘလ်ရဒီအလ္လာဟူတလာအန်က ယီမင်ကိုဆေလွတ်တော်မူတဲ့အချိန်မှာမိမာတော်မူခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။တမန်တော်ကြီးမုဟမ္မဒ်မုစတာဖာဆလလောလဟ်အလိဝဆလမ်ကမိန့်ကြားတော်မူတဲ့အစ်တကီဒါဝဒလ်မဇလူမ်ဖအင်နဟာလိဆဘိုင်နဟာဝဘိုင်နလ္လာဟီဟီဂျာဘအသင်ဟာမတရားနှိပ်စက်ခံရတဲ့သူအနိုင်ကျင့်ခံရတဲ့သူရဲ့စုဒူအာကနေရှောင်ကျင်ပါအဲ့ဒီဒူအာကိုအသင်ကြောက်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ၎င်းရဲ့ဒီစုတူအာနဲ့အလရဲ့ကြားထဲမှာဘာအကာစီးမှမရှိဘဲနဲ့ဓာတ်ရိုက်အလာရှင်မျက်စီကိုရောက်သွားမှာဖြစ်လို့ပါဒီဟာဒီသ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာတမန်တော်မြတ်ကြီးမုဟမ္မဒ်မုစတာဖာဆလလောလဟ်ဝါဆလမ်ကတာဝကာကြီးမူအာဇ်ဘင်ဂျဘယ်ရဒီယလောတာလာအန်ယီမင်ကိုဘယင်ကန်အဖြစ်ဆေလွတ်တဲ့အချိန်မှာမာရန်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့တာဝကာကြီးကို မာရန်စကားတွေမှာ အမိတ်စကားတွေမှာကိုရုံမြတ်အခြားစကားတွေလည်းပါတယ်အဲ့ဒီတွေကနေပြီးတော့တခုကဒီမိတ်ချွေချက်ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိမိအုပ်ချုပ်တဲ့နေရာမှာမိမိရဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေအပေါ်မှာနိုင်ထက်စီးနှင်းမှုအနိုင်ကျင့်ပူကြမှုတစုံတစ်ခုဖြစ်သွားမှာလားဆိုတဲ့အဲ့စိုးရိမ်မှုနဲ့ကိုရုံမြတ်ကြီးကအာရန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်တို့လူအဖွဲ့အစည်းမှာဘယ်နေရာမှာမဆိုကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်လုပ်နေတဲ့အုပ်ချုပ်နေတယ်မိမိရဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေကို မိမိအနေနဲ့အများကြီးတတိထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီဟဒီသ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့တတိထားတယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်အောင်ရေးတွေမှာရောအဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးပွားရေးကုမ္ပဏီတွေမှာရောအဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတရက်မှာတိဆောက်တဲ့နေရာမှာရောဒီဟဒီသ်တော်ကအများကြီးအသက်ဝင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဟဒီသ်တော်ကိုရှေးရှုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေကိုကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့နိုင်ထက်စီးနင်းမှုမပြုတ်ဖို့မိဘကသားသမီးကိုအဲ့လိုမျိုးပဲ အကိုတွေအမတွေကညီမတွေမောင်တွေကိုကိုယ့်ရဲ့ညီလေးတွေကိုနိုင်တဲ့စီနေမှုမပြုတ်ဖို့အတွက်ကိုဒီအသီးတော်ကိုတတိထားတယ်ပြပလောကမှာလည်းငါကတော့ဖြင့်ဘလို့အာနာယာရုရှိတယ်ငါကတော့ဖြင့်ဘလို့လုံနိုင်တယ်ငါကတော့ဘလို့သူ့ကိုတော့အနိုင်ကျင့်ဘူကြနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးတွေကိုတတိထားပါဒီအနိုင်ကျင့်ခံရတဲ့သူမတရားနှိပ်စက်ခံရတဲ့သူရဲ့ဒူအာနဲ့အလရဲ့ကြားထဲမှာဘာအကာစီးမှမရှိဘဲနဲ့ဓာတ်ရိုက် အလောရှင်မျက်စီကိုရောက်သွားမှာဖြစ်လို့ပါအဲ့တော့ဒီဟာဒီစ်တော်မြတ်ကကျွန်တော်တို့တွေအတွက်ကိုတော်တော်မှကိုတတိထားပြီးတော့ဘဝရဲ့ရှောက်လန်းမှုကိုပြုဖို့မိမ့်မာနေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းကျွန်တော်စကားလက်ဆောင်ပါပေးရစီဒီနေ့မတရားမှုဆိုတာနိုင်ထက်စီးနှင်းမှုဆိုတာကအနိုင်ကျင့်ဗိုလ်ချမှုဆိုတာကကျွန်တော်တို့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူသားပတ်ဝန်းကျင်လူသားတွေရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေမကဘူး အသိဉာဏ်မရှိတဲ့တရိษံဒီမှာဖြစ်ရင်တောင်မှအလောရှင်မြတ်ကအစားယူမှာဒီရဲ့တရိษံတွေကိုအလောရှင်မြတ်ကပြန်ပြီးတော့မတရားခံရတဲ့တရိษံတွေကိုအစားယူစီမှာတရားမနေ့မှာအလောရှင်မြတ်ကဒီရဲ့စီရင်ဆုံးဖြတ်မှုတွေကိုပြုတ်ပေးမှာဒီနေ့တရိษံတကောင်ကဂျိုးရှိလို့ဂျိုးမရှိတဲ့ဒရဝါကိုခွေခဲ့မယ်ဆိုရင်တရားမနေ့ရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့ရှင်ပြန်ထားရမယ်နေ့ရောက်ပြီဆိုရင် အကျိုးမရှိတဲ့သရဝါကိုအလာကဂျိုတက်ပေးပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့သူ့ကိုခွေစီမှာအစားပြန်ပြီးတော့ယူစီမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီမတရားမှုဆိုတာကဘယ်နေရာဘယ်ပတ်ဝန်းကျင်ဘယ်ဒေသမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီမတရားမှုခိတ္တခဏမြအခိုက်အတန့်အလိုရှိမြတ်လွတ်ချင်လွတ်ထားမယ်။အင်ရှာလာ လောကမှာပဲချက်ချင်းအလိုရှိမြတ်အစားယူခြင်းယူမယ်။ဒူရီမို့ကနောင်ကီယာမတ်နေမှာဒီရဲ့အစားကိုအလိုရှိမြတ်ကယူစီတော်မူမှာဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အာန်ထဲမှာအလိုရှိမြတ်ကမိန့်ကြားတော်မူတဲ့ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وندع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ဝနာဒူလ်မဝါဇီနလ်ကစ္စတလယောမလ်ကီယာမာဆိုတာကီယာမတ်နေ့မှာအလောရှင်မြတ်ကမျှတတဲ့တရားမျှတမှုရဲ့ချိန်ခွင်တွေကိုအလောရှင်မြတ်ကထားမယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာနည်းနည်းလေးမှတော့မမျှတခြင်းတယောက်နဲ့တယောက်နိုင်ထက်စီးနင်းခြင်းဒါတွေတစ်ခုမှရှိမှမဟုတ်ကြောသားရင်သားခွဲခြားခြင်းဒီဇွလ်မဲဆိုတဲ့အရာအကုန်လုံးကိုမျှမျှတတချင်းတွယ်တော်မူမယ်ချိန်တွယ်တော်မူမယ်နည်းနည်းလေးမှတော့မမျှမတရှိမှမဟုတ်ဘူး မုံရင်းစေခန့်လောက်အကယ်၍မတရားမှုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့အလောရှိမြတ်ကအဲ့ဒါကိုကယာမတ်နေ့မှာယူလာမှာအလားသည် အလောရှိမြတ်သည်ဒီစရင်အင်းစစ်စေးတော်မူတဲ့အရှင်အဖြစ်နဲ့လုံလောက်တော်မူတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီအာယတ်တော်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲတမန်တော်မြတ်ကြီးမုဟမ္မဒ်မုစတာဖာဆလလောလဟ်ဝါဆလမ်ကစုတူအာ၃ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိန့်ပါတယ်အဲ့ဒီဒူအာ၃ခုကို အလာကဘယ်တော့အခါမှပယ်မချဘူး မုတ်ချအဲ့ဒီဒူအာ၃ခုကိုလောရှင်မြတ်ကလက်ခံတော်မူမယ်ဆိုတဲ့ဒူအာ၃ခုထဲမှာမတရားခံရတဲ့သူရဲ့စုဒူအာလည်းပါတော်မူတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မတရားမှုဆိုတဲ့နိုင်ထက်စီးနှင်းမှုဆိုတဲ့အရာမိမိအာနာရနေလို့မိမိဟာလုတ်နိုင်လို့မိမိဘက်ကနေပြီးတော့စွမ်းအင်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာမိမိတို့လှုပ်ထားမယ်ဆိုရင်အေးဒီနေ့ဒီလိုမျိုးအလောရှင်မြတ်ကအစားပြန်ပြီးတော့ပေးမယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီခံစားချက်အဲ့ဒီအာယုံ ကျွန်တော်တို့ထဲမှာထွေးပိုက်ပါကျွန်တော်တို့ထဲမှာရှိနေတဲ့လုံနိုင်စွမ်း၊ကိုင်နိုင်စွမ်းတွေထက်ကိုအလွန်တရာမှကိုစွမ်းဆောင်နိုင်တော်မူသောအရှင်အရာရာကိုစွမ်းဆောင်နိုင်တော်မူသောအရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထက်မှာရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကိုနှလုံးပိုက်ပေးပါဒီပေါ်မှာမတရားမှုဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့လက်လွတ်နိုင်လိမ့်မယ်အဲဇုလ်မဲဆိုတဲ့မတရားမှုဟာဇုလ်မာသူယောမလ်ကီယာမာကီယာမတ်နေ့မှာအမောင်တူကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ပြန်ပြီးတော့ရှင်ပြန်ထမယ်နေ့ နောင်တမလွန်အာခိရတ်မှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုအမောင်တူကြီးတွေအတိဖြစ်နေမယ်ဆိုတာလေးကိုသတိမူပေးပါအလောရှိမြတ်သခင်ကျွန်တော်အပါဝင် ရှေ့မှာရှိနေတဲ့ကြီးစုနေတဲ့ပြိသက်အပေါင်းကို မတရားမှုဆိုတဲ့အရာကြီးကိုယုံရှာမုန်းတီးနိုင်စွမ်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်နဲ့အိတ်ထဲမှာများပါဝင်နေခဲ့တယ်ဆိုရင်ရှောင်ကျဉ်နိုင်စွမ်းအားလုံးကိုချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါစေအာမင်ဟာဒီသ်တော်မြတ်ကိုဒုတိယတစ်ကြိမ်ပြန်လည်ဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ် တမန်တော်ကြီးမုဟမ္မဒ်မုစတာဖာဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝဆလမ်ကမိန့်ကြားတော်မူတဲ့အစ်တကီဒါဝဒလ်မဇလူမ်ဖအင်နဟာလိဆဘိုင်နဟာဝဘိုင်နလ္လာဟီဟီဂျာဘအသင်ဟာမတရားနှိပ်စက်ခံရတဲ့သူအနိုင်ကျင့်ခံရတဲ့သူရဲ့စုဒူအာကနေရှောင်ကျင်ပါအဲ့ဒီဒူအာကိုအသင်ကြောက်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့၎င်းရဲ့ဒီစုဒူအာနဲ့အလရဲ့ကြားထဲမှာဘာအကာစီးမှ မရှိဘဲနဲ့ဓာတ်ရိုက်အလာရှင်မျက်စီကိုရောက်သွားမှာဖြစ်လို့ပါဟာဒီသ်မြဝင်ကဏ္ဍကတော့ဒီမှာတင်ပြီးဆုံးသွားပါပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟာဒီသ်မြဝင်ကဏ္ဍကို အင်ရှာအလ္လာအပတ်စဉ်ကြာသပတေးနေ့တိုင်းထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာဒီသ်မြဝင်ကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစုံတစ်ခုအကြံပြုလို့လိုပါကအီးမေးလ်ကဖြစ်စေချက်ပေါက်ကနေဖြစ်စေကွန်မန်းပေးပြီးတော့ဖြစ်စေဖုန်းနဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဖြစ်စေအကြံပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ مولي محمد كريم الله حسن سليماني با السلام عليكم ورحمة الله وبركاته